السلام عليكم خاوتي جبتكم اليوم سيجي نهضروا فيه على لغنا في الجزائر باش تغني في الجزائر ما عليك برك تختار زوج كلمات ولا ثلاثه وتعاودهم بزاف خطرات ويكونوا بيزار شويه وتولي مشهور لغنا تاع تقريبا كامل لو يعيو مي ماشي غير تاع باسكو تاع بكري ثاني بير بالك على تاع شعرك ليس شعرك ليس شعرك ليس يا اختي وانت ميس اخدودك عكريه وزينك ما ماركيت والو premièrement قلت له نجيب لك la police اللي جدرميه وهو فرحان ويصفق هذا deuxièmement la police يعيطوا الجدرميه ليه Parler c'est bien Parce que l'amour n'a pas fini Avec toi n'a pas fini Mon amour toujours encore أه بريميرمون أه هذا السيد راهو يعشق في طفلة صغيرة طفلة صغيرة باينة بلي طفلة صغيرة L'amour avec toi, ça fait mal et mal parce que je suis un homme. Parler c'est bien, parce que je suis content avec les hommes, avec les filles et encore avec les gens. أه دوزيامون راهو في السيبر راهو في السيبر ما فقتلهاش ما باش اذا فقتلها مي راهو في السيبر وراهو يغني عوطفو ما فهمتش انا اذا مول السيبر خو ولا يكون لي مع- المهم Parce que je suis très complément Et moi je cherchais pas Maintenant je suis bien ma copine Alors le monde Aidez-moi J'ai pas qu'est-ce que réfléchir avec cette femme تروازيامون هاد الاغنيه ما اذا تعرفوها هاد الاغنيه اللي راه يغني فيها ما كيفاش كتبها هذا المهم هاد الاغنيه الريتم هذا تاع واحد الاغنيه اسمها وي ار ذا world باش اذا تعرفوها كاتريامو مولسيبار خلى هاد السيد يتكيف قدام لي كليون تاعو وجاتو نورمال سانكيامو هنا خلاص ما نزيدش نقول حتى حاجة عليك كيشت هذه خلاص سي بون راك تشرب دير روحك قرعة قديلة ولا سعيدة ولا مبيشيش يقول لها ما مهم دير روحك شغلك تشرب شراب أمو أمو ديرها هذيك القرعة ديرها داخل الصاشي باش ما تبانش مرقتها بزاف خلاص ما هذه شكلها شكلها يكتشف العارض والمثير يستلفت بالعقل الكبير كونان الرجل الصغير يسعى دائما يبدو واثقا لا يخشى المحن المحقق كونان كونان كونان ذكي ومن شاه بدون بدون تعليق كاين اغنيات صيفيهم دي جيت على الصح mais كاين اغنيات قادر يكونوا داروهم بال Movie Maker وصلنا للتبراح التبراح هذا يا اخي ماشي شاب بريزون عازم خوتي وصلنا لافان تاع لا فيديو آه، ديروا جيم في في لا فيديو وابونيو مارشين يوتيوب وجيم على الفيسبوك وشنو ثاني ايه بارطاجيوها خلي غير نقول لكم بيس On casse ta porte, على بالي بلي نيمبورت كان حاجه يولوا يديروها لي Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là tu me Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, voilà oui, voilà non.